Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать вам, как можно украсить бант гусеницами. Кому интересно, оставайтесь со мной. Как сделать такой бантик у меня уже есть видео и ссылка на этот ролик будет дана в инфобоксе под этим видео. Этот бант сделан из шелковой ленты, ее ширина 5 сантиметров. Можно сделать из э, атласной ленты. А для нашей работы понадобятся 11 штук бусин зеленого цвета, диаметр этих бусин 6 мм и с таким же диаметром 20 штук белых бусин. А также бусины белого цвета 10 штук с диаметром 4 мм и 18 бусин диаметром в 2 мм, а также тонкая иголка, у меня леска, лучше взять мононить. Зажим для волос. Его длина 5,5 сантиметров. маленький кусочек ленты. Его длина около 6 сантиметров, а ширина 4. Это репсовая лента. Берем иголочку и иглу я завожу с обратной стороны банта вывожу ее к крайнему лепестку. Потом нанизываю на иголку самую маленькую бусину. Проверяю, пройдет ли сквозь нее ушко, проходит. Потом более крупную, белую большую, зеленую и опять белую большую. Этих бусин достаточно, чтобы заполнить промежуток от низа лепестка до его верха. И теперь иголочку ввожу в верхнюю часть лепестка, отступив от края примерно 2 миллиметра. Теперь я иголку завожу приблизительно в то же место или рядышком и прохожу иглой в обратном порядке сквозь все бусинки. Вывожу иглу и протягиваю нить. Здесь я подтягиваю столько, сколько нужно, чтобы и бусины мои не болтались на леске. Теперь я иголочку ввожу против нижней части следующего лепестка. И опять одеваю бусины в уже известном вам порядке. Это делать, когда бусины зажаты пальцами с обеих сторон, и тогда легко можно работать иголкой. Вот теперь я уже делаю последний, последний лепесток в этом ряду. И бывает так, что маленькая бусина не дает пройти еще раз иголочки в обратном порядке. Поэтому я ее пропускаю. Вот как здесь вы видите, я ее пропустила, затянула нитку вывожу нить, как обычно, с краю середины. Внешнего вида это не нарушает, но другого выхода нет. Вот теперь я нитку вывела уже на противоположную сторону банта. И буду точно так же набирать ряды из бусинок. Вот здесь тоже не пускает самая маленькая бусинка иголку, поэтому я иголку веду под бусиной и вывожу на серединку банки. Подтягиваю и все получается ровно и красиво. И вот теперь последний ряд бусин. И я покажу, как завершаю этот этап работы. Лески у меня здесь уже осталось совсем мало, поэтому когда будете делать такую работу, то рассчитайте длину мононити или лески, чтобы у вас было ее достаточно. У меня остается совсем маленький отрезок. Вот я ее сейчас подтяну еще немножечко. И буду закреплять леску прямо по лицевой стороне. дальнейшем у нас все это будет закрыто и ничего видно не будет. Закрепляю леску, обрезаю ее и кончик нужно обязательно оплавить огнем. Теперь будем делать серединку. Для этого берем кусочек репсовой ленты. Я наношу горячий клей и подворачиваю примерно пол сантиметра. Потом скручиваю рулетиком. Промеряю, подойдет ли такая ширина. Ширина подходит. И свободный край опять смазываю горячим и подклеиваю его. И у меня получается ширина этого отрезка 9 миллиметров. И он как раз хорошо становится на ту серединку. Теперь один из краев я обрезаю подравниваю край, оплавляю его огнем, закрепляю пинцетом и от этого обработанного края отступаю примерно 1,7 сантиметра. Здесь я буду пришивать большую бусину. этом случае я использую уже обычную нитку. Сквозь клей иголка идет очень плохо, поэтому я вот таким образом ее продавливаю. Двух стежков достаточно. Закрепляю нить и обрезаю ее. А теперь при помощи горячего клея буду приклеивать самые маленькие бусинки. Вы помните их диаметр 2 мм. Приклеиваю с одной стороны бусины на леске. Теперь я леску вынимаю а бусинки останутся на нужном мне месте. И теперь вторую половину. Получится своеобразный цветочек. Точно так же накладываем бусину вместе с леской, а потом леску вынимаем. становится. Теперь время приклеить зажим. Я отступаю от края примерно сантиметр, наношу клей и ставлю зажим в его местоположение. Почему я сантиметр отступаю? Потому что потом э, будет удобно пользоваться этим зажимом и удобно будет открывать его. Теперь лента серединки. Сразу приклеиваю по центру. хотела здесь нарушить традицию, не заклеивать э, сам зажим, сам крокодильчик. Посмотрю, как будет держаться. Теперь лишнюю ленту срежу. Здесь надо быть аккуратными, чтобы не повредить сам бантик. Оплавлю огнем и лента как раз доходит до самого зажима. Все получается аккуратно, вот поэтому я решила больше никаких фетровых кружочков, никаких подложек, а вот так просто и без выдумок. Надеюсь, что будет держаться. Вот такой получился у меня бантик, украшенный бусинами. Если вам понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч!